Hello guys, hari ni aku nak tunjukkan cara buat laksa utara Laksa ni kan ada banyak jenis, laksa Sarawak, laksa Johor Tapi ni jenis utaranya Jenis utara ni kita pakai ikan Kita tak pakai lah udang, ketam, sotong apa tak ada Ikan saja, isi ikan, isi ikan Ikan yang selalu pakai dalam laksa utara ni kita pakai ikan temenung atau pakai kembung Ikan sading boleh, ikan yang diisi lah caranya Lepas tu ikan tu jenis yang senang nak buang tulang Kalau hampa cari ikan macam ikan terubuk tu, ha, saja saya pasal tu Tulang belungguk kita buat penat lah boleh nak pakai ikan minyak tulang tapi itulah nampak macam tak apa nak cerdik. Kalau periuk ni aku dah rubuh ikan terbenung 3 kilo. Seringgah asal keping dengan sikit garam. Ha tu je. Rubuh sampai ikan tu masak lepas tu biar dia sejuk sikit. Baru kita boleh kupas punya isi. Of course lampau lah, boleh kupas benda panas tapi... Itulah macam aku kata tak cerdik. Masa kupas ni pastikan tangan pun dah basuh. Kalau hampa garu-garu tangan pun hampa kena basuh lagi. Bukan hampa takut kuah laksa tu over mesin. Eh, geli geleman nak kupas punya isi pun apa perlukan kesabaran sikit preferably yang dengar lagu ke tengok drama ke pasang laptop depan tu sambil duduk kelahikan tak ada lah boring sangat kalau aku boring-boring sambil kelahikan tu sambil masuk mulut ha, tu lah aku tulang ikan tu hampa jangan buang lah tu sampah tu eh sebab kita nak guna untuk buat kuah dia hampa ambil tulang ikan tu buat masuk dalam blender lepas tu buah yang rebus ikan kita tadi hak ni sebab kita tak mau baziak akan setiap flavor yang ada dalam ikan tu Cik, macam appreciate flavor lah Lepas tu kuah ni mula-mula memang pada tempat kelabu Sekejap lah, sekejap kita bubuh cabai-cabai Lepas tu nanti merah lah Kuah ni kita akan tapis Tapi hampa jangan duk pakai penapis yang halus tu Hampa kena pakai penapis yang besar sikit Dia macam Macam raga ni Raga ni aku tak tahu lah beli kat mana Kelabu aku rasa Berapa tahun dah ni Tak lingkup-lingkup Janji harga lah yang hampa pakai tu Dia besar tak besar lubang dia Kecil tak kecil lubang dia Dia macam tengah-tengah antara spektrum lubang Cik menentang apa aku mengarut ni Okay next kita blender punya isi pula Tapi isi ni yang penting kan blender halus sangat Nampak kena pakai function pulse yang ada kat blender apa tu Ataupun hampa kecah-kecah ramah-ramah isi ikan tu pakai tangan Bawa lebih haza keping yang kita guna untuk kubuh ikan tadi Dan kita akan blender bahan untuk cabai Hampa perlukan satu biji bawang ah, empat inci belacan satu sudu cili kisak Dan dua sudu cili serbuk Buah yang cukup-cukup nak blend Dan ha, blend lah macam biasa Next, taruh cabai tu dalam kita punya kuah Buah bunga kantan Buah kantan tu bunga yang keleping macam ni Kelas satu tu orang bulan 4 lah Lepas tu masukkan daun kesum Ataupun kami kat kedah kami panggil dia daun cenohom Kut lah ada bini kedah ke awet kedah ke ha. Boleh lah try nak impress kacau-kacau ni tak perlu pun tapi sajalah nak buat video lagi panjang lepas tu hampa masukkan ayat ayat ni boh lah banyak mana pun sampai dekat penuh payuk tu jadi lah next hampa buka api dan tutup tudung kuah laksa ni akan masak once dia dah menggeragak masa tu hampa tutup api dan garamkan kuah tu cuma hampa jangan letak gula lah aku cukup pantau lah letak gula laksa dia manis dia lain dia tak sedap manis dah Okey lah ni kita punya kuah laksa dah siap kita buat dia punya laksa pula. Laksa ni hampa ambil ayak lah bolang payuk. Lepas tu hampa buka api hampa ambil laksa Hampa rebus lah layak tu Alah selalu pun masak laksa lah se ah, Tak ada lah sejam Dalam 15-30 minit tu lah Yang penting hampa nak laksa tu lembut dan springy Dia macam susah sikit nak gigit Sambil-sambil tunggu laksa tu masak Hampa boleh potong sambal sarap yang kita nak rebus lagi Macam timun Ulam ulaman Ulam ni pun banyak naknya Hampa boleh buat dengan selom Ular raja Daun putat ah, Family-family dia Hampa tanya mak pak hampa tau lah Okay next selalu kami bubur Allah oh, kami pula dah. Nak selalu aku bubur bawang potong. Bawang ni dah potong ipih. Kata tebal-tebal sangat segi hampa rasa pedas. Tak best. Dia rasa macam bawang. Lah. Betul nak bagi rasa betul-betul pedas ada bawang bubur cili. Ataupun cabai Melaka lah. Potong pergi halus-halus cuma-cuma tu lah. Okay lah. Next benda yang acidic sikit. Selalunya kami pakai asal limau. Tapi kat sini tak ada asal limau so pakai lemon tak apa. Okey siap bahagian sambal sarap. Laksa yang kita masak tadi Oh, dia macam ni. So hangpa kena tus kayak dia lepas tu basuh sikit. Dia bukan sebab apa nak bagi dia tak melekat sangat. Tapi ni apa cukup laksa tu dari bawah lepas tu naik atas. Dia bukan macam apa. ramas laksa tu sampai hancur. Dia just lalu ayak lah. Tapi kat sini aku lupa nak lebih telur tak lah. Okey mula-mula buat laksa. Lepas tu lepas tu buah timun yang kita potong tadi. Bawang sikit. Sayur-sayuran pulau laman dan cabai Lepas tu lemon Dan telur ha. Lepas ni kita ubah dia punya kuah Kuah ni ialah kuah lah Tapi nak syok pun ambil sekali dengan daun-daun tu Dia dia macam extra flavor Tapi selalu aku suka ambil bawah-bawah Sebab banyak isi Dan siap lah kita punya laksa kita tapi ni bukan mati kat sini saja. Ada lagi satu passion laksa. Laksa utara juga. Tak tahulah kat belalai ada buat belalai sama. Tapi ni aku pernah jumpa kat utara ya. Mula-mula ambil mangkuk untuk kita hold plastik. Lepas tu kita masukkan plastik panas. Bubur laksa. Bubur sayur-sayuran dan sebuah sarap. Bubur telur. Dan masukkan kuah. Selalu kuah ni dia ambil atas-atas. Dia tak ambil bawah-bawah yang isi tu. Tapi apa kami tahu masa kecil-kecil nampak macam paling mewah lah makan laksa dalam plastik. Bubur straw pula nyok-nyok laksa tu. Tapi straw kena besar ha? Kalau straw KFC ni memang tak lepas ha? Kalau tak lepas pun tak apa. Kita ada cara lagi. Hampa langgah Alexa tu. Dia sopan tak sopan kira belakang. Jadi masuk dalam mulut, masuk dalam perut. So that's all for video Alexa utara kita. Selamat mencuba.